you Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so hari ini kita ada unboxing lagi. China nampaknya uh, belum, belum, belum lagi ban. Walaupun banyak uh, online platform mereka dah mengeluar ataupun dah dikeluarkan gambarnya. Cuma mereka letakkan tulisan saja sekarang. Uh, so far, boleh kira masih lagi lah. Uh, boleh diteruskan tapi sampai bila terpulanglah. alright banyaklah berita kita dengar tapi apa pun ada je so kita tunggu sajalah berita tu dah verified baru kita uh, announce lah kalau tak announce apa-apa maksudnya kita boleh teruskan juga uh, buat apa yang kita tengah buat sekarang ni alright so unboxing hari ni uh, model yang agak istimewa juga tetapi tak adalah lain sangat dengan apa yang kita buat sebelum ini cuma adalah beza sedikit apa modelnya ah okey ni dia so daripada brand Kubrai juga daripada brand Kubrai juga so yang sebelum ini last video kita buat Kublai K6 kan sekarang dia Kublai K6L L ni maksudnya long lah kot, panjang so model ni dia bezanya sikit dan adalah dia punya kepanjangan tu panjang sikit lah so gambar dia memang uh, sama iaitu player-player yang biasanya pakai macam ni lah uh, out dia untuk main uh, speed QB so kita tengok apa yang ada dalam kotak ni ya eh. kita keluarkan sekarang uh, dia ada satu panggil apa cover lah memang macam ni lah barang kublai cool Okay, so dia ada cover yang ni ha, Ni kita letak bawah lah ha. So, kotak dia memang sama Ada logo kat tengah, Kublai Tulisan Kublai yang lain hitam Okay, ha, kiri kanan ada juga logo Kublai Dan ah, kita tengok apa yang ada di dalam Okay, okay macam ni Okay, seperti biasa dia ada user menu So, user menu dia ha, ni K6L Okay, K6L Cantik lah dia punya warna semua kan Alright, apa yang user menu dia cerita uh, Dia punya kepanjangan Macam mana nak pasang uh, Dia punya endpoint yang saya tak akan tunjukkan Juga sama tak akan tunjukkan kali ni Macam mana nak buat fire selector, Mac prime, semualah Alright, so kita letak ni tepi Lepas tu sama juga ada satu kotak uh, Yang sama dengan K6 sebelum ni BAD juga 9mm juga So dalam dia ni Dalam dia ni sama jugalah Ada satu pack gelbo Daripada Kublai sendiri Ada charger 74 watt USB charger Ini pun memang 7.4W uh, Consider kita panggil lipo lah ha. uh, Lepas tu Mac memang sebiji sama Mac dengan uh, K6 punya Dan juga adalah M point yang saya tak nak pasang tu Okay, so ni Okay. So apa lagi? Memang tak lain tak bukan kita punya hero pada hari ini. Alright, so ni hero kita. Beza dia dengan K6 anda boleh lihat dah secara uh, cepat lah ataupun anda boleh detect dia secara cepat. Beza dia memang tak lain tak bukan dia punya bat yang K6 dia boleh lipat kan. Yang ni memang tak boleh lipat. Jadi bentuk dia line skip. Dan ni memang uh, bat daripada brand Kublai lah. Nampak cantik tetapi adalah sedikit kelemahan Nanti saya cerita kelemahannya Dan kalau anda lihat kan di bahagian depannya ni uh, Memang daripada metal juga handguard dia Cuma dia panjang daripada K6 Yang ni 5.5 inci Dan dia adalah bagi yang ni handguard stopper Eh yang ni handguard stopper di sini uh, Lepas tu ada handguard protector lah ni warna merah ni Yang lain memang hampir sama lah uh, Yes dia punya ini charging handle dia lain sikit So kita tukar angle dan kita lihat secara lebih dekat dan lebih detail lah Jom kita lihat Ok so kita dah tukar angle dan sekarang inilah dia uh, K6L Ok dia punya um, Mac memang sebiji sama dengan pin yang macam ni uh, Jawabannya masuk sini memang samalah dengan K6 sebelum ini sebiji sama dia punya receiver pun memang sama dia punya hand guard pun memang sama uh, dia punya grip ni pun memang sama yang beza dia cuma dia punya uh, hand guard dia punya butt dan dia punya charging handle yang lain memang semua sama uh, okay. kita lihat secara dekat ni memang daripada metal lah. memang keras cantik so ini pun memang daripada metal ni panggil apa uh, hand guard ke hand stopper lah ni pegang macam ni ke uh, biasa macam ni lah ni memang daripada metal SLR punya sama So ni memang besi lah ni Okay So anda boleh lihat ha, Ni charging handle dia line sikit ha, Ni charging handle dia lain dengan yang sebelum ini Lebih cantik lah Lebih ganas Sebab dia macam ni kan ha, Anda lihat Dia macam ni So Nanti kita masukkan bateri Kita lihat So ini dia punya uh, Bud So dia punya bud memang lain sikit Okay ini dia punya bud Ni ada tulisan Kublai kat sini. Lepas tu dia ada apa ang angle apa ni S1 ke apa benda lah tak nampak sangat. Dan ada kelemahan sikit pada sini. Uh, kali ni bukanlah kata kelemahan tapi dia macam uh, tak tak senang sangat lah menyusahkan <laughs> sikit kita nak kata menyusahkan lah sebab kalau biasanya adjustable uh, ah, bat macam ni kan kita tekan saja sini ada satu latch kan kita tekan kita dah boleh tarik ke kiri ke kanan kita boleh adjust kan yang ini pun boleh tapi dia tak boleh nak tekan. Dia ada satu Allen key di sini. Anda kena releasekan Allen key yang ni baru anda boleh uh, keluarkan uh, bat yang ni ataupun adjustkan bat ini. Dan kalau nak masukkan bateri memang tempat baterinya di sini. Tak lain tak bukan memang anda kena saya rasa kena keluarkan bat lah, baru boleh access ke sini. So kita try uh, keluarkan bat yang ni dulu dan kita masukkan bateri ya. Eh. Bateri yang dibagikan tu memang 7.4 okay. so kita kena ada Allen key sendiri Allen key dia size agak besar jugalah So, memang anda tak ada tempat nak pegang-pegang Nak tarik memang tak jadi ya So, memang kena buka Kalau anda boleh nampak lah Dia di sini ada ha ni Allen key Masukkan Allen key Untuk longgarkan dia Longgar sampai mana saya tak sure So, kita try tarik ha, Boleh, dia bergerak Ha, nampak? Dia ada lubang-lubang macam ni. Ha. Setiap satu ni lubang-lubang yang anda boleh sangkutkan you punya bat tu lah. Ikutkan you punya uh, apa kepanjangan yang anda minat. Dah set, baru anda ikat. So, di sini, pusingkan ini. Keluarkan cap yang ni. Wih, tetapnya. Ha, boleh. Keluarkan cap yang ni untuk masukkan bateri. Haa. Sebelum ni semua kublai dia ada satu apa uh, screw kat bahagian bawah untuk ikatkan cap. Tapi kali ni dia uh, putar saja keluarkan macam ni. So kita lihat. Right, dia bagi SM connector eh. SM connector masukkan bateri dan plug in. Okey. Wah, tak habis semua. Tengok tak habis semua. Kena adjust lah. So kita try Mac Prime sama ada Mac Prime dia sama tak dengan K6 tekan yang ni ataupun tarik yang ni. Kita try masukkan Mac dulu. Okay, tarik. Uh, tak ada apa. So Mac Prime dia rasanya di sini jugalah. Okay. Sekejap lah. Hmm. ada blok asal eh kalau ni memang dia ada blok back ha ah, jalan pun oh rasanya ada masalah ni tengok oi okay. ha ah, mungkin tadi dia tak dapat sangkut ke apa sekarang dah normal tekan berapa tak berapa nak lancar ha, kadang-kadang tak kena but memang dia ok lah artinya memang Mac Prime dia ada dan dah blowback ada tarik yang ni dia boleh tutupkan charging handle ni ataupun dust cover ni memang sebiji sama dengan K6 ok uh, rasanya tak banyak sangat lah yang kita boleh review sebab benda sama kan so uh, saya akan buat close up sikit kita pergilah try FPS sebenarnya FPS pun saya rasa sama je dengan uh, K6 sebab K6 dua-dua 220, 230 but apapun kita lengkapkan uh, review kita dengan FPS testing dan lepas tu kita buat closing lah sebelum ini ataupun sebelum itu kita uh, buat close up dulu Okay, so kita dah sampai di sini dan sekarang kita nak buat FPS testing. So kita menggunakan uh, Geobo 7 ke 8 mm lah. Yang ini adalah Geobo Samurai 7 ke 8 mm Meteor. So Geobo kalau anda picit dia memang pecah. Ini tak bahaya. Bukan bearing, bukan BB, bukan manik, bukan apa-apa yang tidak sepatutnya. Ya. Ini adalah Geobo size 7 ke 8 mm dan uh, saya dah masukkan Jabo dalam ni dah load ke magazine dia so sekarang kita nak test FPS Okay, dah masukkan kepada uh, blaster kita try prime gun dia Okay, jom kita try tembak dulu alright dah jom kita mulakan uh, FPS testing sekarang 165 Alright, auto pula Ok, so uh, disebabkan saya menggunakan bateri 7.4 volt So dia memang dapat uh, 9.6 uh, rate of fire sahaja dan dia punya FPS testing memang rendah berbanding dengan K6 Sebab K6 dapat 220 tak silap saya Dan yang ini average dapat dalam 170 sahaja Dan memang um, kublai-kublai sekarang disebabkan mereka takut kepada pihak kerajaan dia So FPS memang dah set lebih rendah berbanding dengan yang sebelum ini Tetapi apapun uh, kalau nak FPS lebih tinggi tak senang saja cara dia cuma perlu uh, tukarkanlah ataupun upgradekanlah spring uh, untuk blaster ini dan anda akan mendapatlah FPS ya, yang dikendaki ya. Alright, kita jumpa lagi di belah dalam. Okay, so kita dah balik ke sini. Uh, maafkan saya ya sebab tadi dah lupa nak timbang dengan uh, ukur kepanjangan dia. So kepanjangan dia memang sama dengan Kublai K6 juga 55cm 55cm saya ada ukur tadi cuma sebab dia tak boleh nak lipatkan sebenarnya dia sama je kepanjangan dia walaupun ni dah panjang sikit lah so 55cm dan berat dia uh, berapa tadi ya 1540 gram iaitu 1.54 kilo lah alright So memang uh, selain daripada FPS yang rendah sedikit berbanding dengan K6 So memang uh, ini adalah model yang consider sangat cantik juga lah. Tapi yang pasal FPS-FPS rendah tu anda cuma perlu upgrade dan tukarkan saja spring Upgradekan spring dia lah Dah boleh mendapat lah apa FPS ataupun uh, FPS kehendaki anda Kalau anda pegang macam ni memang masih lagi best uh, pendek, solid dan consider ok lah uh, nak bagi rating memang ini at least dapat 9 markah lah, ataupun 8.89 macam tu lah ok uh, nak ikutkan harga memang mahal sikit cuma itulah dia punya finishing memang cantik alright So saya rasa uh, sebelum video ni berakhir, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, pastikan anda subscribe channel ini, tekanlah butang loceng tu sekali supaya ada apa-apa update kita akan updatekan uh, di channel YouTube kami dan anda boleh mendapat update tu secara live lah. Artinya apa yang kami update anda akan dapatnya terus daripada channel kami. Alright, dan kalau anda berminat untuk mendapatkan model ni juga, tengoklah description di bawah ya. Yeah. Di bawah description ada kita punya link, ada cara untuk kontak kami. Okay, sampai di sini saja untuk video pada kali ini. Saya Sean daripada Plaza Mania dan harap kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye! Thank you.